था मेरा और उसका और कसम से इतना कुछ दिया है ना मैंने उसे इस रिश्ते में मेरा टाइम मेरे इमोशन मेरी फीलिंग मेरा एफ बी इंस्टा का पासवर्ड तक दिया मैंने उसे उसने क्या दिया मुझे ब्रेकअप अरे घर का पालतू कुत्ता तक जाता है ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वो तो मेरी अपनी थी मुझे रोना कैसे नहीं आएगा अटैचमेंट नाम की चीज होती है यार लड़कों में भी सेक्स नहीं भरा होता है बस इसलिए आ जाता है आंसू अब दिल मुश्किल का रणबीर कपूर नहीं हूं मैं कि अपनी छाती पर गमला पीट पीट कर खुद को शांत कर लू क्यों शाहरुख खान जब तकली में रोता है तब तो तुम्हारे मुंह से निकलता है हाँ हाउ क्यूट हम लड़के असली आंसू भी रोएंगे तो हम लूजर हैं असल में ना तुम्हारी गलती है नहीं ये सब गलती उस एकता कपूर की अपने सीरियल्स में इतने सदियों से इतना रोता हुआ दिखाया औरतों को मानने लग गए लोग कि रोने का काम सिर्फ औरतों का है मर्द रोएगा तो पाप है ये सेम बात अगर संजीव कपूर सोचता ना तो पहला प्याज काटने के बाद बंद कर देता अपना काम इतना बड़ा शेफ नहीं बन पाता वो और संजीव कपूर का तो आज का एग्जाम्पल है ना महाभारत तो जानते होंगे महाभारत में अर्जुन था अर्जुन के आंख में आंसू आ गए थे रणभूमि में कृष्ण ने रोका नहीं उन्हें क्योंकि कृष्ण जानते थे कि जिन लोगों के सामने खड़े उनसे इमोशनल वैल्यू है उनकी अब बोलो जब श्री कृष्ण ने रोक पा तो लोग कौन होंगे जब लड़कियां रोती है तो देखो बेचारी अरे रे बेचारी लड़की रो रही है और जब उसी की जगह लड़का रोता है तो देखो लड़की की तरह रो रहा है किसने लिखा कि सिर्फ लड़कियां रो सकती हैं वेद व्यास लिख के गए थे तुलसीदास लिख के गए थे बताओ यार तुम्हें पता है लड़कों की रोने की शुरुआत कैसे होती है जब पहली बार लड़का लड़की को प्रपोज करता है ना तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं लेकिन लड़की के आने के बाद बस दुख frustration irritation you shut up shut up इन्हीं के आंसू निकलते हैं और भादवे आंसू तीन प्रकार के होते हैं basal tears reflex tears emotional tears और लड़की एकमात्र ऐसा जीव है जो तीनों टीयर्स एक बार में निकाल देती है अच्छी खासी नॉर्मल लाइफ को नॉर्मल बना के चली जाती है लड़की और आपको पता भी नहीं चलता उसके उसका ईगो उसकी इच्छाएं पूरा करना आपका एकमात्र लक्ष्य बन जाता है और उस लक्ष्य को पूरा करते करते आपको आपके दोस्त आपको आपका परिवार सारा संसार चूत जान पड़ता है क्योंकि आपके पर्दों पर ना सिर्फ और सिर्फ लड़की की पिक्चर चलती है लड़की आपकी लाइफ में हो वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है लेकिन लड़की आपकी लाइफ में ना हो ना ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है लड़की आपकी लाइफ में ना हो तो नल्ला है लड़की हो तो नल्ला है इसके लिए शादी की बात नहीं करी नल्ला है ये तो शादी की बात कर ली बाप को नहीं जाने किस बात की तकलीफ हुई नल्ला ही है बैंक में इन को प्रूव करने के लिए आयो क्या इस दुनिया में क्यों ना रो जब में पैदा हुआ तो रोते हुए आता है उसके बाद जब बड़ा होता है तो मां की गोद में जाने के लिए रोता है फिर चॉकलेट के लिए रोता है खिलौनों के लिए रोता है स्कूल में टीचर के डांट पीटती है तो रोता है बाप की मार से रोता है कॉलेज में लड़कियों के लिए रोता है बॉडी बनाने के लिए रोता है लड़की मिल गई तो जिंदगी भर रोएगा शादी के पहले रोएगा शादी के बाद रोएगा बच्चा पैदा होने के बाद रोएगा बुढ़ापे में रोएगा बीमारी से रोएगा मरने के पहले भी रोएगा मरने के बाद दूसरों को रोता हुआ छोड़ता जाएगा जब पूरा रोना रोने का ही है तो क्यों ना रो मैं क्या गलती करी यार मैंने रोके बस रोऊंगा मैं पूरा रोगा दिल खोल के रोगा यार धुआधार रोगा बस रोगा रोगा